E aí pessoal, aqui é a Paloma. Hoje estou jogando nas ranqueadas enfrentando a Lucia e a Cami Ramona do Scott Pilgrim. Confira o vídeo até o final, colaborem no Pix da Dove que está na descrição e se inscrevam. E é isso aí, bora pro vídeo. one. Fight. Olha, gente, vê a Lucia. Agora essa Lucia vai ficar aí zoneando, jogando essa magia com o pé. Tá no fogo danado. Tá pra lá. Deixa ela aqui, ó. Fica aí. e <laughs> deu um erro, gente. Que raiva. Não na sua cara. Agarrão dos... Da farofa. Ah, não. Toma, agora você morre. Round two. É difícil vir essa Lucia nas ranqueadas. Quem gosta de enfrentá-la? Comenta aí, pessoal. Eita! Preciso fazer alguma coisa, senão vai ficar batendo aqui. Chega, né? Ah, não! Tudo menos perfect. Preciso aqui reagir. Ariate ah, na cara dela. Agora, para de ficar pulando. Ah. Toma! pra cima, Ah, menina! Eita! Final round. Fight. Calma. não deu erro aqui, gente. Tinha muita paciência. Fica aí. rasteirinha. Puxa vida. Oh, meu sangue. você vai ver. Vai ficar zoneando assim, né? Ah! Sim, meu! Errou! gotcha, bitch! Com tudo! Ah! Calma lá. Ah, não, meu! Que raiva não deixou fazer nada. Você vai ver. You lose. Lucia tá jogando bem bem longe. Agora ela vai ver. Vamos agora. Tô preparada. Round one Fight. Começou. Ah! Ah. Chega, né? Vá pra lá. Errou! Não consegue, né? Eu não acredito! Ah, menina! Calma lá. Paciência aqui, gente. Ah! Me deixa! Ah! Que coisa! Round two. Essa menina do baralho, ela vai ver. Puxa vida! Ah, menina! Ele é dá perfect também não, né? Olha, só fugindo. Toma na sua cara. Para! Agora você vai ver. Gotcha, bitch! Vai, farofeira! Tchau! E não morreu! Ah, toma V-Shift! Não caiu, agora você vai ver. Toma! A tá esperta, né? A mão salvadora aí, ó, na sua cara! Final round. Fight. Gente, eu preciso ficar bem esperta aqui, gente complicado. O cara tá jogando bem. Ah, ainda vai querer me agarrar? Toma o agarrão do urso. Muita paciência. Ia. E não fica perto, não. Vem aqui, vem. Ariate. Agora você vai ver. Fica aí, fica aí. Ah, fugiu, né? Não pode. Ah, menina. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Putz! Lascou. Olha o sangue! Ah, não. Não acredito, meu. Ganha aí. Não para. You lose. Round one. Fight. Ah, agora veio a... A Ramona. A Ramona do Scott Pilgrim. Toma na sua... Calma lá, Kami. Vai. Farofa. Eu sabia! O Puxa. Por quê? Siberian! Ai, gente, agora tem que tomar muito cuidado. Que nada de aluzinho. Ah! Eu vi minha morte. Round two. Fight. Não acredito. Vem dar Alon em mim pra você ver. Vai, pula aí pra você ver. Ah, Ramona. Com esse cabelo roxo. lá. Meu, essa rasteira da Kami é horrível. Como assim? O jab de antiaéreo? Toma aqui outro pilão. Ah, foi pro outro lado, eu não acredito. Ah, pra ela ganhar aí. Ah, Kami. Eita, menina! Vai ficar assim, não. Bora pra luta. Eu sei que vai, porque ganhou. Round one. Fight. Calma lá. Vai, dá aí sozinho. Que... Nope. Que não para! Sinto o cheiro de farofa. Farofeira! Agora tchau, amiga! E toda a fúria! Round two. Vem com esse golpe de baixo. Querendo dar rasteira. Hã? Que... Vem aqui. Foge não. Ficar pulando sozinha. Ó. Eu nem terminei de, de dar o meu golpe. Deixa eu bater um pouquinho. Tá apanhando feio. Agora você vai ver. Só mais um. Você sabe que você vai morrer, né? Vai, pula aí pra você ver. Lariate na You win. Ufa? Tem que ir pra cima, gente. You have win Zambia 800 times. Porra, tudo isso? Bora, amiga! Round one. Fight. Agora é o match point, gente. Todos são por mim aqui, ó. Pra eu matar essa Ramona. <laughs> essa Kami Ramona. Você vai ver. Toma. Gente, pra cima! Tonta! Agora você vai ver. Bonito, gente. Bonito! P de paloma! Yeah! Round two. Ai, que medo! Que vai ficar nervosa. Toma. Vou continuar pra cima, gente. Torçam por mim. Ah. Para de pular! cheguei! Oria! You win! E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e amigas. É, e também fique à vontade para comentar. Então é isso aí. Pix aí. Tchau.